हेलो गाइस मेरा नाम है अमन और इस वीडियो में आप सीखोगे कि आप बेसिक आर्म वेव का यूज़ करके कैसे वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में मैंने कुछ वेरिएशन क्रिएट किए हैं जिनको आप दो से तीन मिनट में सीख सकते हो ये इतने सिंपल वेरिएशंस हैं और इन वेरिएशंस को करने के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की बिकॉज मैं दिखाना चाहता था कि आप भी इन्हें सिर्फ देख के कितनी जल्दी सीख सकते हो यदि आप इन वेरिएशंस की प्रैक्टिस करते हो तो आप इन्हें और भी बेटर बना सकते हो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें की बेसिक आर्म वेव आती है यदि आपको बेसिक आर्म वेव नहीं आती तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि बेसिक आर्म वेव ट्यूटोरियल है उसे देख सकते हो और कर उसे सीख सकते हो और सीखने के बाद इन वेरिएशन का यूज़ अपने डांस में कर सकते हो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेसिक आर्म वेव के वेरिएशन यदि आप भी घर बैठे डांस सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे बोन ब्रेकिंग वन का कोर्स परचेज कीजिए और अपने डांस की जर्नी को स्टार्ट कीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी मौका दीजिए कि हम भी यूट्यूब के सिल्वर बटन को छुपाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय